तेरा नाम पुकारा है बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है तूने ये बात भर है पर सचमुच में जो ये दो लाइन लिखी गई है जो बरसों पुरानी लाइन है अगर आपकी जिंदगी पर बिल्कुल सच बैठती है बिना किसी भय के बिना किसी शर्म के दिल से आज बाबा को सुनना कि बाबा तू नहीं होता तो आज हम नहीं होते आइए लेकर एक साथ मिठन मिलता है एक दो तीन Pá, pá, पर कृपा चाहिए तो हीरा मोती से बहुत करना पड़ेगा किया हो लेकिन इस शाम ने मुझे गले से लगाया बड़ी से बड़ी सुनामी आई बड़ी से बड़ी सुनामी आई लेकिन दरवाजे के बाहर पंछी अंदर नहीं आ पाई दरवाजे के बाहर मेरा शाम खड़ा ये कहता है जो मेरा भजन करेगा उस पर कोई नहीं आएगा सजा बाबा को सुनाओ कसम खाने वाले श्याम बाबा जी कहता हूँ जिंदगी में कभी भी आज नहीं आ के सिर पर उसकी हर जरूरत को हमने पूरी करने के लिए उसके माँ बाप का हाथ होता है तालियां बजाइएगा खंड रही है तालियां बजाएं लेकिन उस समय संकट सहने की जिम्मेवारी हमारी नहीं थी हमारे परिवार में जो सबसे बड़े थे हमारे पिताजी उनकी तालियां लेकिन जिस दिन से अपने पैरों पर खड़े हुए जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ गई शरीर वाले हैं वो जो लोग जिनको अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद भी ऐसा पाप मिल जाता है जिसको कहने की भी दरकार नहीं पड़ती मांगने से पहले होती है हाथ उठा लेना और किसके काम आए हैं मिलकर तालियां बजाकर बोलना क्या तू ही आधार मैं कुछ नहीं दे सकता हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया एक सेकंड भी एक पत्ता भी इसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता चार दिन पहले एक तिकमानी परिवार यही खाटू में आया आप आए हो आपकी मर्जी से नहीं आए अगर इसने कृपा नहीं की होती ना तो खाटू में नहीं होते आप चार दिन पहले कलकत्ता से एक परिवार आया ठिकमानी परिवार शायद एक सत्तर अस्सी साल की बुढ़िया माई और उसके साथ उसका पूरा परिवार आया तीन दिन पहले की बात है परसों परसों की बात है यही धर्मशाला दर्शन करने के जाने की अष्टमी का दिन था लंबी लाइन लगी थी बुढ़िया माई से हिला नहीं जाता है हम लोगों ने सोचा कि कितना ही इसको भी आई दर्शन कराएंगे तो भी यहां से मंदिर तक तो कम से कम जाना ही पड़ेगा इसको दर्शन कैसे मिलेंगे खैर वो लोग गए बुढ़ी माई अपनी बहू दो बहू थी शायद पर बेटा था उसको लेके गए कहते ना जिसका बुलावा आता है वो गाड़ी में चढ़ाने आता है वो खुद चढ़ जाता है और जिसका बुलावा नहीं आता मंदिर की चौखट पर कदम रखकर भी वापस पलट देता है उसको नहीं देता दर्शन जिसके लिए हम कह रहे थे कि बुढ़िया माई को दर्शन कैसे करेगी मुश्किल है उसको मंदिर में दर्शन हो गए और उसका परिवार थोड़ा सा पीछे था मंदिर में सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा था कि टेलीफोन आ गया घर में कोई एक्सपायर हो गया और वहीं से वापस पलट कर दिल्ली भेज दिया गया हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है अगर ये मानते हो कि ईश्वरीय शक्ति कुछ है तो इतना मान के चलना कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है सब कुछ इसकी कृपा पर निर्भर है इसकी नजर का सिर्फ सवाल है अगर इसकी नजर हम पर पड़ गई तो हमारा काम निश्चित है और इसकी नजर जब तक नहीं पड़ेगी लाख घोड़े दौड़ा लो कुछ भी नहीं हो सकता हम चाहे अपने आप को कितना भी थैंक्स दे लेंगे हमने ये कर लिया वो कर लिया सच्चाई तो ये है कि जो एक एक सांस हमारी चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा से चल रही है तुझसे ही ये सांसे हैं और सांसों से तू प्यारा सांसों से तू प्यारा है तूने What are you, what are you?